Let's go. Hast du? Ah, ich bin ein Idiot, sorry. Bro, der Oh, sorry. Imagine. Bruder, Hund ist so süß. Stark. Was, wenn ich zuerst mache? <laughs> Ja. Nee. Ja, du was. Sorry. Eins, Bro, den bekommen sie nicht. Ui, Mike. Nö, wir bleiben durchball. 2-1, 2-1. Das ist mad einfach. Stell dich ein bisschen weiter weg. So, ja, so, so, genau, so, genau da. Ich will diesem Scheiß und auch mal den Ball werfen. Was? Was, Bro? Es geht hinter deinem Gesicht vorbei. Es ging an dein Gesicht vorbei. War eins, zweiter. Also Altmänner-Baseball ist das aber eher. 2, 2. Ja, ja, da hat der Andi immer mitgespielt. 2, 2, komm. Okay. 3, 2. 3, 2, zweiter. Alter. 3, 3. Stark. Aufstehen. Gut. Stark, stark, stark, stark. 4, 3. 4-3 zweiter. Ja, die sagen, haben ja sonst helfen Idiot. 5-3. Hast du? Ah, ich bin Idiot, sorry. 4-5. Oh, ich erwische ihn viel zu weit unten. Hey, warte, aber ist das Mike? Nein, nein. 6,5 für euch. Erster. Warte, warte, warte, warte. Ja, okay, dann. Aber danke. <laughs> Hoch! Nein! Nein. Hoch, komm. Da noch. Er hat eh nicht gezählt. Schade. 9,5. Komm auf für die Jagd. Ja. Sieht 9,5 zweiter. 6, 9. Du donnerst einfach alles raus. ja. Gut. Stark. 7, 9. <laughs> Du machst immer. <laughs> Schon bist du fertig. 8, 9. Ist schon weg, ist schon weg. Von dort, von dort, von dort. 8, 9. Stark. Hast du? Sorry, bro. 9, 9. schön. Wenn er kommt, dann kommt er aber. 10, 9. Ja. Hoch. Alles gut. 10, 10. Schade. Ich hätte ihn höher machen sollen. Schade, schade. 11, 10. Hier ist es schon. 15. Elfzehn, zweiter. Warte, ich muss ganz chillen, mir ist irgendwie gerade ein bisschen. Na, chill. <laughs> äh, Drink, boys. Let's go. Ready? Na, na, na, na, na, na. Ja, natürlich zählt er nicht. Deiner, deiner. Schade. Schade, schade, schade. Komm, haben wir. 12, 11. Peggy. Dreizehn, elf. Schön. Alles gut. Vierzehn, elf. Habe ich. Hoch. Shit, sorry. GG, GG. Also. ja, Bro, ich auch.